bir kishiga yoqmay qolsa o'ziga yoqmagan odamni mushrik deydi masalan hozir turkiyada qochib ketgan bitta sotqin bor miraziz ahmedov degan sotqin o'zi o'zi tili bilan aytgan oltita o'rtog'imni qamatganman degan ichkariga kirgan sotgan hammasini bir paytlar o muz davrida qamatgan e'tirof qilgan qamatganman degan shu hozir bizni yomon ko'rganligi uchun bizni mushrikdan olib kofirga solib najasdan olib hamma narsaga solib yotibdi ichida alam qolib ketgan alam nimaga bizga va'da berib va'dasini ustidan chiqolmagan ya'ni rujulati yo'q erkak bola emas yuzma yuz kelgan paytda xotinini ishtonini orqasiga bekim oladigan bola shunaqangi gap so'zlar bo'lib yurganda o'zbekistonda Samarqandda man ko'rib qoldim bolalar atrofni ko'p odam yo'q edi o'zimizni bir ikkita bola bilan ketgan edik u yonida bitta bolasi bor xotini bilan ketayotgan ekan meni ko'rib magazinni ichida xotinini ishtonini orqasiga bekinyapti chiqmayapti shunaqa odam hozir uzoqqa borib olib xuddi anavi jakuy e, qo'shtirnoq ichidagi dadasi bilan bir xil uzoqdan turib olib qichqiraveradi sakrayveradi yuzma yuz kelsa xotinini ishtoniga bekinadi jaku ham shunaqa bo'ldi-yu, xotinlarni ishtoni ichiga kirib olib sayradi bir muddat o'xshamagandan keyin hozir uzoqdan qichqiryapti bir bola ko'chada ushlab olgan ekan bo'ldi bo'ldi bo'ldi bo'ldi bo'ldi debdi <laughs> shunaqa odamlar birodarlar yomon ko'rgan odamingizni kofir deyishlikka o'tmang mahkama siz emassiz siz qozi emassiz